I think with a system that says 0 to 25, you're indicating that that is a through road for parents, it's a journey, and that the support and the mechanisms will stay together throughout that transitional process. So I think it's a good thing. Wel, mae trosglwyddo rhwng wahanol gyfnodau yn heriol iawn i, i blant uh, cyffredin, ond i blant sydd yng Nghenion dysgu Chwnegol, mae'n gallu bod yn heriol iawn. Felly, byddai un system o cyn ysgol i'r ysgol ac o'r ysgol i'r coleg yn fanteisiol iddyn nhw, maen nhw'n deall beth sy'n digwydd a, a byddai'n un ffordd gyson i bawb sy'n gweithio gyda plant i'w cefnogi nhw ar hyd y daith. I know from the perspective of families, um, being able to work up until 25 will be reassuring for them because I know the transition as they come to year six, parents become very anxious and feel a child needs a statement just to have support in secondary school. I think the transition process is going to allow young people, particularly those with high levels of anxiety, to be able to uh, make the move from school into college in a much more uh, structured way uh, and much more comfortable way for the young person. Prif ffocws y system newydd fi'n credu bydd i ddechrau gyda yw cynorthwyo ysgolion er mwyn sicrhau datblygu'r system o fewn y dosbarth, dim dim ond i unigolion, ond ar gyfer y plant i gyd. Everybody's voice gets heard and everybody gets the um, same formality, same problem solving approach and then their plan is put into place with a provision for that need.